yo soy Cristian, Cristian Fierro, y mi personaje de Mimo, Clown se llama Chuma. Eh, yo estudié teatro y hace cinco años que vengo trabajando en los es y empecé a trabajar el payaso desde lo físico, desde lo corporal y desde ahí buscando como el humor. Mi nombre es Manuel, soy Mimo, tengo 27 años, tengo un personaje que, se llama Manu por favor, son personajes que interactúan con el público, eh, van tirando propuestas, van haciendo juegos, van improvisando, se van desplazando por el espacio. Los, los maquillajes sí, a veces también son medio tristes. Yo creo que el payaso sí tiene que tiene algo triste yo imagino por su fracaso frente a la vida ese fracaso es lo que le da vida un poco al payaso mientras más sufre el payaso más, se la gente Entonces hay mucho de mí en el personaje. Yo creo que el carisma, la empatía que tiene con, con las personas. Los niños son muy honestos. Los niños cuando están metidos con uno realmente pasan por las emociones, se, se meten en la historia, sufren, viven, gritan y cuando no les gusta se van. Sí, a los niños les da miedo a algunos por el maquillaje, la exageración de los gestos, de los rasgos faciales. El payaso que, trabajo, estamos trabajando, va por un lado más, más teatral, va más como de la persona, de la empatía, ¿no?